好きなタイプは何ですか好きなタイプは何ですか好きなタイプは何ですか私はグラマーガールが好きです。私はグラマーガールが好きです。私はグラマーガールが好きです。 おー、案外ですね。おー、案外ですね。おー、案外ですね。タイプ、タイプ、だいぶ。グラマー、グラマー、グラマー。 ガール、ガール、ガール。案外、案外、案外。